Если мне удастся выдать этот документ за якобы рукопись Михаила Пришвина, то я смогу неплохо на этом заработать. do it. Гражданин, а вы знали, что подделывать мои рукописи – дело как минимум некультурное? Я понимаю, вы сейчас в легком недоумении, что все так складывается. Предлагаю немного расслабиться. Вот, выпейте немного водички. Чтобы нам не было скучно, я уже и шашки расставил. Чур, мой ход первый. А вы пока расскажите, почему вы выбрали меня, а не, допустим, Антона Павловича Чехова или Феликса Эдмундовича Дзержинского? подделывать мои рукописи – дело как минимум неэтичное.